هذا هو استخلاصي في ماكينة La Specialista Prestigio من De'Longhi واليوم عندي ثلاثة اسرار هعطيكم اياها للحصول على الاستخلاص المثالي استخدم درجات طحن من الثلاثة للخمسة حسب التحميل كمية القهوة في ال portafilter لازم تكون فوق الحرف مباشرة راح تحصل عليها من ثاني الى ثالث محاولة عشان تزبط الوزنية وفي كل مرة وزنيتي راح تكون ثابتة بس اذا غيرت نوع بن جديد يحتاج ان انا اعيد الوزنية مرة اخرى راح اتأكد انه درجة الحرارة عندي متوافقة مع نوع التحميل تحميص يعني اذا تحميصي وسط ارفع درجه الحراره اذا تحميصي غامق خفض درجه الحراره نروح نشوف نتيجه التعديلات اللي سويناها ونشوف الاستخلاص هل هو ممتاز او يحتاج بعض التعديلات على النقاط اللي ذكرناها اما يكون التعديل في كميه القهوه او في درجه الطحن او في درجه الحراره استخلاص ممتاز والنزول زي العسل ما شاء الله تبارك الله نشوف البار برضو عندنا واصل الاوبتيمال زون والامور طيبه ما في عندنا اي مشاكل اذا عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي اياه في التعليقات اشوفك في فيديو جديد